Объявляю уборку урожая овощей. Танец овощей. громко играешь, слишком громко поешь Вокруг весь мир пугаешь, закругаешь, спать не даешь Ты до конца не понимаешь сложный сути неизвестных вещей Ты не рискуй, танцуй со мною бодрый танец овощей Если ты на месте, танцуй со мною вместе Бодрый танец овощей Ведь может статься, что других не будет танцевать И вы танцуйте и не думайте слишком громко играю Кроме всех мелочей Вокруг весь мир ругаю Всех пугаю, даже врачей falso